Thank you. 你们这样也算是打击吗？看我的！赤足加油！赤足大胜十比零！还愣着干嘛？我包里有很多荧光棒，快点全都拿出来！赤足最棒！赤足必胜！ 万众期待的超智能足球世界大赛分组赛 C 组的最后一场比赛终于要开始了，大家请以最热烈的掌声欢迎今天的主角——西班牙的斗牛队和中国的赤足队！加油！最棒了！加油！加油！现在这里就好像我们在开演唱会。 没想到在超智能足球世界大赛上可以享受到这种气氛不退后往前冲把世界握在手中不低头逆着风在雨后会有彩虹现在就去奋斗让世界看到英雄来咱们点亮心中相信就能成功闪电劈开了天空 耳边呼啸着狂风，不要被困难左右，未来在向你招手，一直走，不曾回头，绝不在原地等候。闪电是我的节奏，胸中力量在嘶吼，不退后，往前冲，Just do your best to win，不低头，逆着风，不停止追寻的梦。 现在就去奋斗，让世界看到英雄。来，他们点亮心中，坚持就能成功。如果未来我们能有这么盛大的音乐会就好了。这是我们的梦想，一定能实现的。 超智能足球世界大赛第一轮为单循环赛，三十二队分成 A、B、C、D、E、F、G、H 八组，每组四队相互对垒，只有两队可以出线。这次世界大赛高手云集，不到最后都不知道鹿死谁手。比赛采取计分制，赢一场计三分，平一场计一分，输一场计零分。 每组最高分的两队就可以进入十六强淘汰赛。直到目前为止，有几支表现突出的队伍已经在打完第二轮赛事就提早出现了，分别是法国心跳队，在领队苏菲的带领下，脉搏传球发挥到极致，先赢赤足威尼斯，再和斗牛队平局，已经稳稳的拿到了出线资格。今年的大热门英国三狮队。 总领队尼尔逊的战术，加上巴菲特的精算资料数据，两战全胜出现。东道主德国银河队，领队连氏的稳健冷静，在两场赛事中表现出色，完全无惊无险地得到两连胜，绝对有能力挑战巴西的王者地位。最后就是三届盟主巴西森巴队，森巴足球真是名不虚传。 在揭幕战中轻松打败南美的劲旅阿根廷探戈队，再赢克罗地亚光明队，表现出令全世界都信服的足球技巧，连赢两场进军十六强，目标是四连冠，大家拭目以待吧。本场是 C 组的比赛，先来看他们的比分和他们的出线形势。斗牛队成绩相当不错，先赢意大利威尼斯，然后跟法国先跳战平，两场比分共得四分。 而赤足队由于之前对战法国心跳失利，只在与威尼斯的比赛中拿到三分，因此只要斗牛队战平就可以出线。这一场无论输赢，都是我和赤足的最后一场球赛。师傅，感谢你的教导，我不配再做赤足的成员了。你干嘛这个样子？紧张吗？不用担心的，你今天都不用出场。飞豹。 你说的没错，我没资格做赤足队的领队。肥宝、花王、猫猫、高迅，还有奥尼师傅，真的对不起，我应该是时候退出了。虽然不用下场比赛，但是无论如何，我都会全力支持赤足队。如果平局是无法出现的，大家要更加努力。今日只许赢，不许平。好，爸爸，这场是一场硬仗，连高林姑姑也过来为我们打气。 我一定不会让你失望。哇！斗牛队不愧是玩音乐的，连粉丝的样子都与众不同。不要管别人，总之我们赤足是平凡中的不平凡，没有他们这么浮夸。啊！ 高高林姑姑到底知不知道“浮浮夸”是什么意思啊？高勋，你们今天的对手不容易对付，千万不要掉以轻心，我们一定要在决赛上再决胜负。 的步走，快如电，击，如风，知足跑过了困难，向前冲。 狂风，雨后都会有彩虹，路再崎岖也只有我掌控。总是坐着不放，疯，一直最后一分钟，再次进攻，再次进攻，再一次进攻。你们今天想喝点什么？我要喝两杯大奶昔压压惊。 压什么惊？是你嘴馋吧？怎么会呢？要是嘴馋，我就叫自助餐了。你们以为格兰芝叔叔是开餐厅的吗？他要照顾你们很辛苦的。你今天想喝点什么？呃，我也想喝杯水，格兰芝先生。看呀，你们应该像洋葱那样需要您喝水，格兰芝叔叔才不会那么辛苦。 好了，在比赛开始之前，让我们先来看一下这场会是什么天气。这场的天气是晴天，这场将会天朗气清。现在由领队先选择开球或者是场地，选花面。裁判，选花面。我选字面。 我们先开球，右攻左，右攻左是穿白色球衣的斗牛队，而左攻右的则是穿蓝红色球衣的赤足队。世界大赛 C 组最后一场比赛即将举行，这场比赛将会决定哪一队进入十六强。以两队目前的得分，斗牛队会比较有优势，不过赤足队也将全力出战。 现在，本场比赛正式开始。各位，我们就按原定计划，核能稳守中轴线，其他球员走位配合攻守。各位战友，我们一定要全力以赴。知道。虽然今天是我在赤足的最后一场比赛，但我也会装备好自己，做好替补的本分，为自己在赤足的生涯画上完美的句号。 核能由中轴线推进，赤足，尽管我们很欣赏你们，可惜你们这次将会被我们的奔牛进攻撞得溃不成军。流星，给他们点颜色看看。连核能也冲了上来，原来赤足打算用三人进攻。厉害哟！流星，用你的脚法把球踢进他们的球门里去。快点去抢球啊！ 混合，用你的狂牛步伐把球抢过来。卫星盘球，不会让你轻易过去的。演奏吧，斗牛队。琴剑回旋。 好棒啊！混合很快就从正在盘球的流星脚下抢到了球。混合只是转了几个圈就抢到了球。他的脚法很特别。哼，使出我们拿手的阵势吧。 的球员们一起回到了他们的半场，会不会使出他们最拿手的阵势呢？斗牛阵势，果然是斗牛阵势啊！赤足危险了，赤足，我们等着你。他们全部回到后半场了，我们总积分落后，只能攻上去了。他们果然一开始就用斗牛阵势，好，大家照计划做。核能去盯着咆哮，好，乾隆，你去盯着贝斯，流星，这次你就负责去对付混合。 赤足的核能一看见斗牛阵势形成，马上紧盯斗牛队的主力咆哮。看来他是想看准时机抢球啊！想抢我们的球，没那么容易。所有球员使出狂牛碎步。混合的球虽然飘忽，却一直想把球控在脚下。流星，你抢的球呢？他带球弹跳的方式好快，我找不到路线。弹跳！赤足，你们是很厉害。 但是你们不会那么容易看穿我们的狂牛碎步的。够了，传球吧。 乾隆，上去和流星一起拦截。乾隆也上去了，但是扩烟的球似乎有点奇怪。怎样了，乾隆？完全摸不到路线啊！可恶！竟然又没有抢到，那球弹跳的好怪啊！我们对超智能足球就和对音乐一样认真。 是这样，球怎么会跟着脚一起跳动的？和他们说的一样，那球真的是很难琢磨呀。何能，仔细观察一下，他们盘球的特点是什么？我没看错，他的球是离脚的。 球是离脚的。啊！他们到底是怎么控制着球，但又不碰到球的呢？怪不得流星盯着扩音的时候，我好像看到了球自己跑去贝斯那里。这群狒狒们真是很难捉摸呀！怎么会这样呢？快点想办法抢球呀！我怎样才能帮到大家呢？ 是错，要拼出一个结果，潇洒着痛快拼搏，点亮了胜利之火。冲破极限不会远，成功一刻在眼前，信心百倍，心中热血永不改变。超越极限就现在，所有障碍全抛开，豪情万丈，壮志满怀。 看来，我们的狂牛碎步已经完全牵制住他们了。好，是时候了。 核能被四股强大的力量撞开了。现在负责攻击的乾龙和流星已经不是重点，大家要集中精神注意铁甲和影眼。斗牛队的球员越过了核能，长驱直进，直接进入了赤足队的半场。啊！他们怎么会这么快出动奔牛进攻？居然这么快就看到了我们的空隙！ 没错，这就是斗牛队的绝招——奔牛进攻。这个阵势竟然这么早就出现，赤足危险了。啊，这个就是奔牛进攻。何能这次已经来不及回防了。肥宝，这次可就看你的了。不怕，铁甲，快点挡住他们！快站在奔牛进攻前面，阻止射门。高俊，你就放心吧。 铁甲似乎已经做足准备，他到底能不能拦下斗牛队的射门呢？呀！糟了，铁甲被撞开了，他们四个人加起来，真的很像一只失控乱走的蛮牛啊！铁甲，我们是氏族最后的防线，快点起来！好。 斗牛射球，斗牛队的这个撞射让射门力度增加了两倍啊！各位小心呐！斗牛队的射门速度非常快，咆哮回传向后，混合撞射，极有力道的射向球门，军舰铲球。 原来这个射门快并不是重点，重点是力道。鹰眼，盯紧呐！这是力量型的射门，角度上我可以应付，但是……啊！ 斗牛队的射门果然强劲有力，连鹰眼都被震开，轻松进球。斗牛勇士，天下无。被簇拥的感觉真令人兴奋呐！哈哈哈！谢谢大家。鹰眼，铁甲，鹰眼击不到这个射门，铁甲又受了伤，我们的防守线全被打破了。